Hola a todos, ya sé que ha pasado mucho tiempo <laughs> desde la última vez que subí un video. Pero voy a comer una ensalada y quiero mostrarles un poco de ideas de qué cosas se pueden hacer para hacer una ensalada nutritiva. Ahora vamos a hablar de los ingredientes. La base de nuestra ensalada van a ser con granos de quinoa. Vamos a ponerle un poquito de pimienta y un poquito de sal, que sea sal de mar de preferencia, sin refinar, de granos enteros. Se me olvidó mencionar que vamos a ocupar una cucharadita de miel, pero también utilizaremos un diente de ajo, que es para los espárragos, una cucharadita de vinagre de vino rojo. Lee en la parte de atrás que los ingredientes solamente tenga vinagre de vino rojo y que no tenga ningún otro conservador agregado. De esa manera vas a saber que es de buena calidad. Medio aguacate y el queso de mi preferencia, este queso añejo. Espárragos un puño pequeño, pollo que ya previamente piqué, una cucharadita de mostaza. Para que se dé más o menos una idea, es esto a lo que me refiero con una cucharadita, esa es la medida, es la que vamos a utilizar para el aceite extra virgen de oliva, para el vinagre de vino rojo y para la medida de la mostaza. Ahora lo que estoy haciendo es cortar las esquinas del diente de ajo y eso hace que se pele más fácilmente. Pues, pones tus espárragos y los mueves un poquito y pones tu ajo donde vas a cocerlo con tus espárragos y lo tapas. Trata de utilizar la mitad que no tiene el huesito porque el huesito es lo que lo ayuda a perdurar, que se mantenga todavía fresco durante días si es que lo vas a guardar. Yo solamente voy a utilizar la mitad del aguacate y esta mitad se la vuelves a poner aquí y lo vamos a tapar y lo vamos a guardar. No se te olvide estar constantemente verificando que los espárragos no se quemen. De 3 a 5 minutos es suficiente. Aquí ya lo apago y lo tapo para que se siga cociendo al vapor. La quinoa ya está lista y como es la base de mi ensalada, la voy a poner primero. Voy a tomar aproximadamente como una taza o una taza y media de medida en cuanto a la cantidad que voy a utilizar en esta ensalada. Al final de, este video voy a explicar un poco más sobre las medidas y cómo se hizo la quinoa, cuántas medidas de agua utilicé, etc. Le pongo pimienta y sal al gusto después pollo y el aguacate. Estaba muy lleno todo, entonces lo pasé mejor a otro recipiente un poco más grande, pero no hay problema porque como es una ensalada lo importante es que todo se mezcle bien. Entonces tomamos los espárragos, cuando lo pasemos a la tabla se van a pasar varios de los pedacitos de ajo, no importa, tú solamente córtalo en trocitos pequeños. el vinagre de vino rojo, el aceite extra virgen de oliva y esta mostaza. Todo es el tamaño de una cucharadita. Es para hacer una como vinagreta. Entonces viertes el tamaño de el equivalente a una cucharadita de mostaza. Y pues yo le voy a calcular aquí pero es el equivalente también de una cucharadita de vinagre de vino rojo y el equivalente a una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de miel. Lo vamos a mezclar. último, tomas el equivalente a, bueno, tu preferencia, pero el equivalente a un cuarto de taza, que de nuevo es esta cosita chiquita de queso. Entonces, más o menos como ya le puse un poco, pues la voy a dejar vacía. Y me la como con cuchara, no contenedor pues porque es más fácil comérselo. Y básicamente así se ve la ensalada. A disfrutar.